Hz. den ezk□ Sal

ja libre zon, ba, itxien eta loiteko, ez? Eta e, egia da ere, igotio jamaten zituela, jamaten zela irugarren graude, urri ikasita, behie, urri gede jo lehen dabe, azte santutik eskioz, zola, eta esan bezala, da, ba, bantuntu gontan, e, irugarren gradu zon, ez? Irugara, irugara, irugarren gradu zon, martuteneko erduntu. E, e Gizki eman e, gaur, gaurreko argiketan, sartuko da,